stoi! Pomocy! Dostaliśmy! Trzymaj, przyda się! Украине. Trafiłeś naszego! paid hourly. Do your fucking job. Secure the perimeter. Odłamkowy idzie! rację! Potrzebuję sprzętu! Ruszajcie sprzed! Potrzebuję sprzęt! Przydatne! Muszę przeładować! Amunicja! Pomocy! Dostaliśmy! gente